مرحبا بكم معايا مشاهدين مرة أخرى اليوم غادي نشارك معكم واحد الزريبية روعة روعة زوينة بزاف هاد الزريبية هنايا خديت ملابس اللي استعملناهم وما بقوش صالحين عندنا غادي نصايبوا بهم واحد الزريبية زوينة بزاف خليكم معايا حتى الاخر الفيديو باش هكا غادي تستافدوا معايا من هاد الفيديو وغادي تعرفوا كيفاش جات هاد الزريبية هادي هنايا خدينا التوب كما كتشوفوا خدينا الصوف ديالنا وغادي نفكو هاد اللباس هذا هنايا عندنا اللباس الثاني كما كتشوفوا هنا في هاد الزريبيه هادي او الموضوع ديالنا اللي غادي نهضروا عليه اليوم هو ديال الملابس اللي هما كيكونوا مصيبين بالماكينه وكيكونوا ما خصهمش يتفكوا لينا ب يعني بسهوله كتكون فيهم شويه صعوبه هنايا غادي نخدموا هاد الزريبيه هادي بهاد الملابس اللي هما كيكونوا مصايبين بالماكينه ما كيتقطعوا لينا من يعني ما كيكونوش مصايبين بالقضيب باش كيتفكوا لينا بسهوله هنايا خدينا هاد اللباس هذا وغادي نشارك معكم وغادي نشوفوا كيفاش كيجيو فكيجيو زوينين بزاف هاد الزريبيات ويمكن لكم ت... اي لباس عندكم ديال يعني ديال الصوف انكم تخدموه ولو انه مخدوم باليد او مخدوم بالماكينه هنا كما كتشوفوا آه، الكبه ديالنا هي كتصبح على النتيجه هذه انتوما فكنبقاو ندورو الا ما عندكمش يمكن لكم تخدموا على اليد ديالكم الا ما عندكمش هاد البلاستيكات هادو فكتخدموا عادي على الصباع ديالكم حتى كتولي عندكم كره وهكا كتبقاو تخدموا حتى كتكملوا اللباس اللي عندكم هنايا خدينا هاد الكيس ديال آه، الحبوب اللي هي الخنشه وصيبتها من الاطراف ديالها باش هكا كتعطي واحد النتيجه زوينه وكتوقف من بعد تراسيتها بالستيلو اللي ما بغيتوش انكم تتراسيوها بالستيلو فهذا كيبقى من اختيار ديالكم فهنايا آه، كنصيب الزواقه باش كنبقى خدامه عليها وما كنجينيش صعيبه هنايا كما كتشوفوا هذه آه، كويرات اللي صايبناها هما فهادو كما كتشوفوا مصايبين على اليد بلا ما درت ليهم داك آه، الكيس بلاستيكي وديال باش انك نلوي عليهم هنايا لويتو على الصباع ديالي وهكا كتعطيه واحد النتيجه مزيانه هنايا الزربيه ديالنا غادي نديروها في اللون ديال الزربيه الاخرى اللي كنت سبق لي وشاركت معاكم ولو هنايا كتختلف الزواقه لان الفكره كانت ديال ولدي قال لي انك تختلف يا ماما في الزواقه ديال هاد الزربيه على الزربيه الاخرى وفي الفكره كانت زوينه وهانتوما غنشارك معكم النتيجه وانتوما كيبقى ت... آه، يعني تحكموا كيفاش جات هاد الزريبيه فجات زوينه كيف ما قلت لكم آه، في الفيديوهات السابقه لان آه، ندير الفيديو من الاول حتى الاخر فكيجي طويل فهنايا كنقسم الفيديوهات باش هكا تستافدوا من الفيديو الاول والثاني فاش كيجيكم زوينه وكتاخذوا فكره هنا كما كتشوفوا غادي ندورو بالزربيه لان اللون ديالها فغيكون بيض هذا هو اللون الكثير اللي عندي هنا عندي جوج ديال الملابس ديال آه، بيضين وهما اللي خليت آه، يعني مشات بهم الزربيه الا عندكم بحال هكا جوج الوان او ثلاثه ديال الالوان فكتوظفوا معاهم لون واحد فكيبقى من الاختيار ديالكم لان هاد آه، الا خليتو الخنشه كبيره فهاد الخنيشات الا كانوا كبار فكياخدو بزاف ديال الخيط كانوا صغار فكياخدو غير شويه فهذا كيبقى على حسب الحجم اللي نتوما باغيين هنايا كتخليو الخيط طويل شويه نتوما فكيجيو زوينين وكيجيو في نفس الوقت يعني كتعاود توظفوا دوك البيسات ديالكم ولو انهم ديال الاطفال يعني ديال السيدات ديال الرجال فكل شيء كي اي يعني اي لباس عندك فكيمكن لك توظفوه هنايا في هاد الخنيشات وفي نفس الوقت يعني كتحصلي على زربيه في الحجم اللي بغيتي وفي الشكل اللي بغيتي آه، يمكن لك تزوقيها بزواق يعني عصري او يعني هكا تقليدي فهذا كيبقى من الاختيار ديالكم هنا كما كتشوفوا آه، درت فيها جوج الوان لان باش صايبت آه، الجناب ديال هاد الخنشه درت الابيض والخضر فهي عطاتني واحد النتيجه زوينه هنا غادي نرجعو نخدمو الوسط ديال الزربيه باش ما كتضيعش لينا داك لاطراس اللي كنا طراسينا حيت الا ضاع لينا فكتجي الخدمه عوجه وهكا كنعاودوا نخدمو الوسط ونرجعو نكملو الزربيه ديالنا من آه، اللون ديالها وعاد كنرجعوا نكملو الزربيه من الداخل الزواقه ديالنا هنا كما كتشوفوا آه، في ما آه، داز داك السيلو فكنخليو البلاصه ولو ان كنخدموا الاطراف ديال الزربيه ديالنا فكيجيو زوينات هاد الزربيات ولا بغيتو انكم ديروهم كبار كتاخذوا جوج خنشات من هاد الشكل هذا وكتخيطوهم وفي نفس الوقت كدير زربيه كبيره فهاد الزربيه الا هاد الخنشات الا درتوهم زوج فكيهزوا 6 كيلو ديال الخيط فكل خنشه كتهز 3 كيلو هنا كما كتشوفوا حيت الملابس كاين اللباس اللي كيكون يعني لباس كبير او كاين اللباس اللي كيكونوا يعني هكا طريفات صغار يعني ملابس صغار فما يمكنش ان جوج بياسات يديروا لك زربيه فهذا كيبقى على حسب الشكل او الكيلو ديال الخدمه ديالنا فهاد الخنشات اللي بغات تصاوب آه، جوج ديال الخنشات تشركهم وتخدمهم فخصها دير 6 كيلو واللي بغات انها دير غير وحده فغدير 3 كيلو هانتوما كتشوفوا هنايا كنصايب لاطراس ديالي نكمل الزربيه باش هكا ما كيضيع لياش هذوك آه، الزواقه اللي انايا درت هنايا فعندي هاد الخيط هو ديال التريكو مفكوك من الجناب ديالو يعني ما كيترولاش هنايا كناخذ ثلاثه ديال الخيوطه وكنجرها نتوما كما كتشوفوا مجموعين ثلاثه اولا ديروا ربعه ديروا خمسه فالخيط الا كان رقيق يمكن لكم ت... يعني ديروا على حساب العقده ما يمكنش لكم ديروا غليظ بزاف او ديروا رقيق بزاف هنا كما كتشوفوا كنتني على جوج فكيعطي هذا الشكل هذا نتوما هنا فيه سبعه ديال الخيوط لانه رقيق بزاف الا كان غليظ فكديروا غير ربعة ولا ثلاثة ولا على حسب آه، العقده اللي نتوما كتعقدوا في الزربيه فبالنسبه لهاد الزريبيات آه، فكاين السيدات اللي هما كيكونوا يعني عندهم هاد الهوايه هما عارفين آه، الشكل ديال العقده كيفاش خصها تكون غليظه ولا رقيقه ف فكيكونوا عارفين بحال هاد الحويجات هادو هنايا كما كتشوفوا كنبقى نقطع الخيط لان هاد الخيط كيتقطع آه، فهو زوين والخيط اللي كيكونوا فيه حبيبات ما خصوش يتقطع لانه كيتقطع كتجي جهه كبيره وجهه صغيره وهكا كيخسر لينا الزواقه ديالنا آه هذه هو الشكل ديال الزربيه هي بحال هذه اللي كنت سبق لي وشاركت معكم ولكن هنايا كتختلف الزواقه شكرا لكم البنات خليكم معايا